Ο Ναβίτ και η μαμά του αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα τους λόγω του πολέμου που ξέσπασε. Η μαμά του πούλησε όλα τα τους υπάρχοντα για να πληρώσουν τον λαθρέμπορο που θα τους έβαζε σε μία φουσκωτή βάρκα με προορισμό την Ελλάδα. Στην αρχή η θάλασσα ήταν ήρεμη και ο, ο Ναβίτ με τη μαμά του ήταν πολύ χαρούμενοι που θα πήγαιναν στη νέα τους πατρίδα. Ξαφνικά ο αέρας άρχισε να λησομονάει και, να, και η θάλασσα γέμισε με άσπρα κύματα και η βάρκα πολεμούσε με τα κύματα. Η μαμά κρατούσε τον Ναβίτ για να μην πέσει στη θάλασσα. Ο ήλιος εμφανίστηκε στον ουρανό και οι, και οι καρδιές των δύο προσφύγων γέμισαν ελπίδα. Τα κύματα εξαφανίστηκαν και ο Ναβίτ με τη μαμά του συνέχισαν το ταξίδι τους προς την Ελλάδα. Μετά από πολλές ώρες ενός δύσκολου ταξιδιού κατάφεραν να βρουν στεριά. Η μαμά και ο Ναβίτ αγκαλιάστηκαν ανακουφισμένοι και άρχισαν να ονειρεύουν τη νέα του ζωή. Μαμά, λες να τα καταφέρουμε. Θα δεις, όλα θα πάνε καλά.